каналымызды подписаться басып біздің көріп отырғанларсан 79% құрамақты подписаться басың. Эй, йоу, короче, бүгін проблема табылмай жатыр проблема табылса, әлбетте. Сен бұйықты бүгін несін уақаға қыламыз короче. Разын айтқанда уақаға қыламыз мында Құтып алыңдар таза, мод убн убы, убы. өзіңізді болсақ дүниеде нелер болады па па сіздердің қандай қандай қандай жез ха ха ха ха set up Janeth О, не Жоқ, бір нәрсе, кім тасып Жақын арада адам бар ма Ая, бұл не қарай адам жоқ. Апаң болса, өлтіремін. это қалай шықсам написады нуб пенен проның үйіне ғазине бар олар менің байлықларым кім кім жазып кетті бүйтіп че то не ауылымызға нуб пенен про келген еді әлбетте мында проның үйі мына нубтың үйі әлбеттегідей нуб ең пәсі мына бұларды это про салам алейкум. Сәлем, Тарек, қандайсың? Жақсыман, просто так. Э, біздің ауылға көшіп келген екенсіз. Бұл өте жақсы болды. Что-то мына крипер күттірді. Про. Про. Сәлем, Тарек, қалайсың? Хе, онда мен достым нұттың хабар ал. Мен айланып келемін. что там хранил. алла құдайға шүкір про үйіңді моп басып кетіпті абайлашы нуктің де үйіне барып келеміз нуктағау қандайсыз қандай нуктағау салам нуктағау қандайсыз өмірің жақсы ма сәлем тарикс деген мені түсір ілтимас қандай десең өзім қатынасамын о ну болды қазір ақ видеоға батырып едім рахмет дейсің ба аха болды короче расында өзгеше бұлар өздерінің қатарын қосқысы келмейді о менің породныйларым өсіп кетіпті ғой Ары, дүниетатларым өсіп кетіпті ғой. Маңына қосын өспеген егім. Уе! Бұлам өспеген егім. Чо там? Папасының бақсы. Чо там екеуі де сәл басқаша. Соның үшін олардың үйіне içinde diyorlar urluk atıyoruz. Çocuğum bugün tünde urluk atıyoruz. Kirkam ya orange bunu. Bana. Peter Volgareç. Hazır dünü. Bunun uyum turun kalk baslayı vereyim. Tündegilerinin. Uva. че там махать жибалуу керек. Че там, че там, жи жи, жи, жи, же. Э, ұйықтаймыз. Че там кеш түсіп қалды ма демде? О, енді қазамыз. Моп пайда болмаса болды. Балған балас, кәт! 이렇게 조금 요마요 Nüptün iyi tap serdi. Onda istekini kazı veriniz. Dümenge bir istek. Bir istek. шайтан енді біздер бұлардың үйіне ұрып кетеміз себебі бұларды басқа біреудің жасырып қойған байлығы бар азғантай қатты о тас келді никтің үйінен шығып бруның үйіне Nuktum yine geldik. Fuck it, I'm a pistol, fuck it. Oh my god. Fakir бар екен ғой мында қанша факел тұрған екен ғой қойылмайды екен қолға бір мәрте қазамыз давай кеттік сіздің қазу керек еді сандығының астынан шыға алмаймыз бұлар еле кәдімгідей диванға жатып ұйқыламайды. бұл екеуі екеуі желдей ұйқылайды о май гад маған ұйықтап жатқанына қара ананы сізлер үйінің астына жүгіріп біреудің барлығын ойлаған бұлар нүк тағал ё-моё короче ешнәрсе болмағанда сыртламыз кетеміз онымен болмай Холм, это что-то лорма. Короче, были tonat. Енді проны үйіне қарата жүреміз. Ах! қолым шаршағаннан сергек кеп кеше ұйықтап қалыппын тағы бір асан суам жоқ шомылатын ой деп жіберсең ғой жотам бұл жерде көп рандомлар өлген екен проның үйіне кіріп шығайық че маған келатыр еді көрдіңіз бе көрдіңіз бе маған келіп тұрған еді что асықпай бөлмені тексеріп шығу керек чего то таудық өзімдік баласы бай Лайпкетък, тък. Както сме видели, жмане, житкари, ще щеш.